A yau mun zo karkarar Bawartawa da ke jihar gidan Rumji Maraɗi, a inda za mu san muhimmancin kwana dubu na farkon rayuwar yaro, da kuma samun cikakken bayani akan kwana dubu na farkon rayuwar yaro. Wasila sannu, Wasila an miki abinci kya gaza ne, duk kya ya mutse. ba ni jin daɗin jikina in na ci abinci ina maisuwa kuma ina tashin zuciya ba ni jin daɗin shi to bari a aika a kirayo mijinki mu je asibiti mm. alaikum. dai ina kwana lafiya lau ya aiki sanwa da dai ya lafiya lau ha iyali na ba su yi sosai ba ne eh. yanzu sai kuna iya ku ta washe akwai 'yan tambayoyin da nake so in mata madam ya sunanki sunana wasila abubakar shekarar ki nawa shekara ta goma sha takwas menene matsalolinki matsaloli na ba ni yaccen abinci ina amai kuma in ji kamshin abinci ina mai tun yaushe kike yin shi yau kwana biyu yaushe rabanki da al'ada yau wata ɗaya to tashi ki shiga wanga ɗaki ga can in diba wasila yanzu binciken da na ya nuna da kina da juna biyu yanzu sai ki kirawo sarkwaki da mijinki kwatanta to bayan binciken da na yi ina yi muku albishir da wasila tana da shi ina biyu na tsawon wata guda to mun gode mun ji daɗin wannan bayanin bikin ma muna miki godiya bisa kan aikin ki da na baki ikon gana gano to wasila yanzu da kika ga kina da juna biyu kenan ki ƙara aƙalla so guda a wuni ga abincin da kike ci ki kiyaye tsabta kuma kuma lokacin awon ki ki rinka zuwa awo wannan awon ya kamata a ce hudun nan kin yi su da kuma ana so ki aihu a asibiti kin gane kuma wasila kin shiga tsari na kwana dubu tsarin kwana dubu shine daga ɗaukar ciki zuwa haihuwar yaro ko yarinya kuma daga haihuwa zuwa eh, shekara biyu eh, amin sun amin sai a kiyaye Menene kwana dubu na farkon rayuwar yaro ko yarinya? Kwana dubu na farkon rayuwar yaro na nufin daga ranar samun juna biyu har yaro ko yarinya ya kai ko ta kai shekara biyu a duniya. Assalamu alaikum. na ji an lahiya ta asibiti ma'aikaciyar lahiya ta auna ni ta ce na samu juna biyu. Ma'aikaciyar kiwon lahiya ta ba ni saƙo na kwana dubu na farkon rayuwar yaro. Ina baki shawara ki je wajen ma'aikaciyar lafiya ta baki cikakken bayani na kwana dubu wasila yana miki barka da samun karuwa da kin samu ta je wani abi barka kare zan je wajen ma'aikaciyar lafiya ta waye min da kai samun sakon kwana dubu na farkon rayuwar yaro wasila yanzu zan je asibiti in samu cikakken bayani na sakon kwana dubu na farkon rayuwar yaro wasila yanzu ta haya zani Assalamu alaikum. Ana alaikum salam. An tashi lahiya. Lahiya Ina yara. Lahiya To yau za mu ba ku cikakken bayani bisa kan kwana dubu na farkon rayuwar yaro. bincike na ilimi ya nuna kwana dubu na farkon rayuwar yaro yana da matuƙar muhimmanci saboda a cikinsu ne ci gaban ƙwaƙwalwa da na jikin ɗan adam ke faruwa wata tara na ciki ke zama kwana 270 daga ranar da aka haifi jariri zuwa wata shida sun tashi kwana 181 daga wata shida zuwa wata tara kuma su suke zama kwana 92 daga wata tara zuwa wata goma sha biyu kuma za a sami wasu kwana 92 daga shekara ɗaya kuma zuwa shekara biyu za a samu kwana da sittin in an hada duka kwanakin sun zama kwana dubu ku biyo mu sannu a hankali mu gwada muku abubuwan da suke da muhimmanci a cikin kwana dubu mai juna ta ƙara yawan abincin da take ci ya wuce sau uku a yini ya kai sau hudu kuma ta riƙa zuwa asibiti ganin likita ya kamata mai juna mai juna biyu ta haihu a asibiti kuma ta ba jinjirin ko jinjira nono kai tsaye da zuwa duniya ba da jinkiri ba uwa mai ba da nono ta ƙara yawan abincin da take ci daga sau uku zuwa sau biyar a rana a shayar da jariri ko jaririya nonon uwa tsantsa har tsawon wata shida kuma a ci gaba da bashi nonon uwar har ya ko kai shekara biyu irin abincin da jariri ke ci bayan wata shida yadda yake ci da yawan abincin da yake ci na da muhimmanci a kowane matakin girma a fara ba jariri ko jaririya abinci lokacin da ya ko ta cika wata shida irin abincin da yawan abincin za a bayar na na sauyawa daga wata bakwai zuwa takwas daga wata tara zuwa sha ɗaya daga wata sha biyu zuwa ashirin da hudu uwa da ɗanta ko ɗiyarta su rinka wanke hannuwan su akai-akai a rinka kai jariri ko jaririya asibiti wajen alluran rigakafi da awon nauyi saboda a tabbatar ba matsala wajen girmansu in jariri ko jaririya ba ta da lahiya a kai ta ko a kai shi asibiti ba tare da ɓata lokaci ma'aurata su guji samun juna biyu kafin su ya kai shekara biyu da aihuwa don sa tazara tsakanin samun juna biyu ana iya amfani da tsarin iyali kwana dubu na da muhimmanci saboda a lokacin ne kwakwalwa da jikin dan adam ke ginuwa wannan shine ake cewa tagar fa'idar abinci menene muhimmancin kwana dubu na farkon rayuwar yaro ko yarinya wannan lokaci ne da jiki da ƙwaƙwalwa gaba ɗaya na yaro ko yarinya ke ginuwa ina kira ga 'yan uwana maza da mata da su kula da mata zuwa asibiti da rage musu ayyuka a lokacin da suke da juna biyu da kula da abincinsu nasu da na yaronsu da lokacin da suke da juna biyu kuma da ba da cikakken kulawa lokacin da mata suke shayar da nono